Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys it's another day and another Mandalika circuit video the video is by last lap and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado let's get started this video Mandalika Hello, MotoGP lovers kembali lagi di Last Lap MotoGP channel Uh, menyambut MotoGP 2022. Uh, Tribun unik ada di sirkuit Mandalika. 2020 2022 February. jangan lupa like, share, dan subscribe. Wow, so it's coming together. These are all the racers. What a beauty, eh? Sirkuit Mandalika direncanakan akan menambah grandstand atau tribun penonton. Wow. Penambahan tribun ini dibangun guna memanjakan penonton MotoGP yang dipastikan akan lebih banyak dari penonton WSBK di beberapa hari yang lalu. Tribun rencananya akan dibangun di Bukit Tikungan ke-10. Kabarnya, di bukit itu akan dibuat sebuah tribun terbuka karena di atas bukit ini, view yang ditawarkan sangat cantik. Di bukit itu, kita bisa melihat secara 360 derajat mulai dari tikungan ke-8, 9, 10, 11, Yamaha. hingga tikungan ke-13. Red Bull. Dan kita bisa melihat ke berbagai penjuru. Wow. Jadi bukit tersebut sangat-sangat Observation deck. Pasalnya, oh, selain melihat pembalap oh, yang sedang beautiful class. They had like couches in there, man. That's probably gonna be like the the president's suite or something. It's beauty. Atau benar-benar dikebut pengerjaan wow, so What a beauty. Jadi masih ada waktu sekitar dua bulan setengah sebelum acara pramusim di bulan Februari 2022. Adapun pekerjaan yang akan dikebut atau digebar pada awal bulan Desember 2021 ini yaitu segala fasilitas pendukungnya. Karena seperti yang kita ketahui untuk bagian trek sirkuit Mandalika sudah rampung 100%. Fasilitas pendukung seperti tribun atau grandstand dan akses jalan masih belum rampung. Jadi masih banyak sekali PR yang akan dikerjakan. Seperti informasi yang beredar pada awal Desember 2021 ini, segala fasilitas akan oh, segera oh, oh, look at that seperti Oh, wow, observation deck of beauty. That's like the VIP spot. Tribun akan dibangun sebanyak 86 atau sebanyak 18 grandstand. Jumlah tribun yang wow. dibangun saat acara WSBK waktu lalu masih sekitar 20-an tribun. Maka dari itu untuk menyambut MotoGP ini tribun akan ditambah wow, menjadi telah observation tribun. deck, Lalu selanjutnya untuk too. akses jalan akan dilakukan pelebaran serta jalan satu arah akan dibuat I'm menjadi dua arah. Oh. Dimulai dari bundaran jalan bypass Mandalika wow. hingga ke for this race because we've been watching these like videos of Mandalika for a long time. Perbaikan ini dipastikan saat pagelaran tes pramusim maupun MotoGP 2022. Since 2020, tidak akan ada kesalahan ataupun fasilitas yang belum siap di sirkuit Mandalika. Selain itu, dryness juga mengalami perbaikan, jadi tidak akan ada lagi banjir di sirkuit Mandalika. Semoga saja perbaikan wow. ini tidak mengalami really really cool guys the track is like done it's just some of the sites i think that's the big observation deck media place whatever it is that's supposed to come and then some of the other areas so they still got time because now it's december so let's say december january two months maybe they might have some time in february too so they got a lot of time to get the track uh, done with and then the race is basically gonna start and i can't wait to watch these races because that's gonna be fun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 take care and wassalam